Yoğun.az sayt üçün. Nizat Garanurlu Production təqdim edir. Bir gün gözəlim məzarım üstdən ötüşərsən Dərdindən ölən aşiqini bir düşünərsən Bir gün gözəlim məzarım üstdən düşer Tırnakta asayt için Bir sallamadın öz aşidini Yağdın azalim Bir başkasıyla Gidip her gün görüşersen Bir sallamadın öz aşidini Yağdın azalim Bir başkasıyla Gidip her gün görüşersen